Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ni estas ie pagio 363 kun la vorto e de Zamenhof diritai eh, laute kai solene en la marfe, malfermo de la unua parolado en la unua congresso en Bologna Cemaro dua alineo. Pos multa e miliaroi da reciproca surda mutezo cae batalado, nun en Bologno sur maro, facte comenzigia in pli granda mesuro, la reciproca comprenigiado cae fratigiado tra divers popola e membroi della homaro. Cae uno foion comenziginte, gi iam ne haltos, sed irados antauen, ciam plicae pli potenze, cis la lastae ombroe de la eterna mallumo malaperos por ciam. Gravegai estas la nunae tagoi en Bologna sur maro, cae ili estu benatai. Do, Zamenhof citie substrecas la gravezon de la, de la congresso, cium facte ni nomas la unua universala congresso, sed gi est tiu ci nomo venis poste facte. Cai ni pos diri che ni ripetas la mm, la solenajon ciuiare la weble cai facte ci ciare ti onestis uh, eh, eble pro la covimu sed kiu mi volas diri al vi, inviti vin cum mediti estas, che tute tute prave la esperantistaro daurigas citi un uh, eh, tradizion, fatte l'aula volo de Zamenhof. Sed ciù gi vere iradi santau en ciam amplica cae plic potenza? Ciu la afero disvastigis cae disvastigias? Au ne? Ciu opportunas? Flanque de la modelo de la tradizie congresso e far, fare ion alien. Mult foie mi demandis al mi mem tion kai ne havas respondon effective ver dire char uh, certe la congresso i utilas char tradizio gravas sed foie shainas al mi ke citiu tradizio igis vera ex moda. Eble, giuste pro la covima criso, citiu shangio al nova formo quiu respectu respectus ne quiu respectu facte la tradizion estis giuste quiu respectu la tradizion eble citiu shangio ocasos casos Do ien cio estas mal medito hodiau, sed mi pensas che tio estas uh, eh, iam valora in si me. Do, dankom provi attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen sen fine.